من الباب الثالث الالتزام الكيميائي آه هنرجع على جزء منه النهارده حاجه الالتزام الكيميائي نهايه الالتزام الكيميائي والفيديو القادم هنكمل التزام الايوني آه وهديك في اخر الفيديو نموذج آه، آه. <laughs> في البدايه التبخير هو عمليه سائله يعني عايز اسالك اول ما بتبدا تسخن مين عليه المسيطره على الوضع التبخير صح يزداد ضغط بخار الماء تدريجيا طيب بعد فتره يستمر التبخير وبيصل ضغط بخار الماء لاقصى قيمه له اللي هو ضغط الخارج المائي ايه؟ المشاهده. طيب بعد ما نوصل للمرحله دي بقى هتبدا عمليه التكثيف وتحدث عمليه الاتزان بعد فتره، عند الاتزان بقى يتساوى معدل التبخير والتكثيف، عمليه التبخير بدات هنا بعد فتره ودنيتها تزداد تزداد تزداد لحد ما وصلنا لحاله اسمها حاله الاتزان، اللي بتساوي فيها معدل التبخير والتكثيف. وتنشا هنا حاله الايه؟ الاتزان. في اي مشاكل يا جماعه حد هنا؟ ده اسمه الاتزان الفيزيائي، الاتزان الفيزيائي يا جماعه لا يتضمن تغير في الخواص الكيميائيه، لا يتضمن تكسير روابط، لا يتضمن تحول جزيء من حاله كيميائيه لاخرى، يعني الميه دخلت ميه وطلعت ميه، كل ده الامر دخلت سائله وخرجت ايه؟ بخاريه او غازيه، ماشي كده؟ طيب. بالتفاعل المتزن تحدث عمليتين متعاكستين في البداية يكون معدل العملية الأولى أكبر وعند الاتزان يتساوى معدل العمليتين ده أهم مفهوم تطلع بيه من المثال البسيط اللي هو بدأنا بيه المنهج عشان نوصل لك أو نبسط لك يعني إيه الاتزان عملية الاتزان يعني إيه؟ التفاعل المتزن بتحدث عمليتين متعاكستين الواحدة ضد الثانية في البداية بيكون معدل العملية الأولى أكبر وعند الاتزان يتساوى معدل العمليتين انتوا عارفين زي إيه كده؟ زي بالظبط فريقين بيلعبوا كورة الفريق الأولاني بدأ الماتش قوي جدا جاب جون واثنين وثلاثة وأربعة و10 أجوان لحد ما الفريق الثاني بدأ يفوق فلما الفريق الثاني بدأ يفوق حصل إيه؟ بدأ الفريق الثاني يجيب جون والفريق الاول اللي كان كسبان يرد عليه بجون ده جون وده جون لحد ما الوضع المباراه استقر على كده استقر على ايه؟ على الاتزان ما بين الفرقتين ده بيودي كوره وده بيرد عليه بايه؟ بنفس الكوره ده بيودي جونين وده بيجيب ايه؟ جونين اي نعم في البدايه كان الفريق الاول هو المسيطر وده اللي يخبط الجوان ورا بعض لحد ما وصلنا لحاله اتزان بين مستوى الفرقتين لحد هنا في اي مشاكل؟ تمام طيب. تعال نسقط كلام الاتزان ده على تفاعلات الكيميائيه حاله الاتزان اللي احنا وصفناها دي اللي هي الاتزان الفيزيائي ما بين البخار في حاله سائله ما بين الميه حالتها سائله وفي حالتها البخاريه هل يمكن الوصول لحاله مشابهه في كل التفاعلات الكيميائيه يعني اي تفاعل كيميائي بقى تعال نتكلم عن الاتزان الكيميائي بقى هل يمكن الوصول لحاله من حالات الاتزان في هذا التفاعل هو طبعا ايه, يعني إيه؟ طبعا سالتك طبعا سالتك ولا لا ماشي <laughs> الوصول لحاله الاتزان بيكون في التفاعلات الانعكاسيه فقط حاله الاتزان لا لا نصل آه، الا في التفاعلات الانعكاسيه فقط زي طبعا كان إيه، كمثال تفاعل الكهرباء مع الاحمر تكوين الاستر والايه والمول طيب ايه بقى التفاعلات الانعكاسيه دي خلاص ما اتكلمناش قبل كده يعني ايه التفاعلات الانعكاسيه ماشي بس تعالى كده نرجع بسرعه نفهم ايه اول حاجه نتكلم عن الاتزان وقلنا ان هو نوعين اتزان فيزيائي واتزان كيميائي وضربنا مثال مبسط للاتزان الفيزيائي اللي هو الاتزان ما بين التبخير والتكثيف عند تسخين ماء الاناء اناء ووضحنا فيه بعض المفاهيم شويه واهم مفاهيم طلعنا بيها ان الاتزان بتحدث فيها عمليتين متعاكستين العمليه الاولى بتبدا معدل اكبر وتكون هي السائده وبعدين نصل لحاله الايه الاتزان جميل تعالى بقى نشوف الكلام ده بيتم ازاي في التفاعلات الكيميائيه <clears throat> بما ان مش كل التفاعلات الكيميائيه بتحصل فيها حاله الاتزان فاحنا لازم نعرف ايه هي انواع اصلا التفاعلات الكيميائيه التفاعلات الكيميائيه يا جماعه بتنقسم الى نوعين اساسيين اول نوع هي التفاعلات التامه والنوع الثاني هي التفاعلات الانعكاسيه بنضرب مثال جميل قوي للتفاعلات التامه وهو تفاعل قلي البيض انت بتجيب بيضه وتكسرها <laughs> وتقليها ايه اللي بيحصل البروتينات اللي جوه البيضه لما بتتسخن بتبدا يحصل لها عمليه تشبه عمليه تجلط الدم كده ماشي يعني آه، شكلها الفراغي بيتغير فتبدا تتحول من حاله سائله لحاله صلبه اللي انت بتشوفها بتاعت البيض ماشي كده طيب هسالك سؤال بقى هل يمكن بقى الرجوع بالتفاعل ده مره اخرى هل يمكن انك تحول البيضه بعد ما اتقلت لسائل تاني وتحطها جوه القشره وتقفل عليها ما ينفعش صح اذا التفاعل ده له كام اتجاه اتجاه واحد فقط اتجاه تكوين النواتج بس تفاعل تسخين البيضه اليها يعني هو التفاعل تام بيمشي في اتجاه واحد بس التفاعل ده المتفاعلات بتتفاعل مع بعضها عشان تكون الايه النواتج لا تتفاعل النواتج لتكوين المتفاعلات البيض المائي اللي انت خرجته ده ما ينفعش يتفاعل مع بعضه باي صوره واي شكل عشان يديك ايه البيض المائي تاني يزيد التفاعل في الاتجاه الطردي فقط اتجاه تكوين النواتج يا جماعه هو الاتجاه الطبيعي بنسميه الاتجاه الطردي والاتجاه بتاع تحول النواتج مره اخرى للمتفاعلات بنسميه الاتجاه الايه العكسي طب في التفاعلات العكسيه ايه اللي بيحصل بقى اللي بيحصل بكل بساطه زي ما انت بتجيب كده رغيف فينو وحته جبنه رومي ماشي بتعمل ايه رغيف الفينو بتفتحه كده بالسكينه وتحط حته الجبنه صح انت كده فعلت العيش او الفينو مع الجبنه الرومي وكونت النواتج اللي هي الايه ساندوتش بالظبط كده هل يمكن ربما اخرى ان الساندوتش ده اجزاء بتتفاعل مع بعضها مجازا يعني تتحول للمتفاعلات اه النواتج اللي هي ساندوتش ممكن تتفك تاني وتديك الجبنه الرومي المنفرده العيش واحد اه تاكلش جبنه غير عشان ما تدريش انا <laughs> تمام فالتفاعلات الانعكاسيه هي ميزتها ايه بقى؟ ان اي نعم المتفاعلات فيها بتتفاعل لتكوين النواتج بس برضه النواتج تقدر تتفاعل لتكوين الايه؟ المتفاعلات وبالتالي التفاعل ده بيصير في اتجاهين الاتجاه الطردي والعكسي ماشي؟ لو جينا بقى نمثل التفاعل التام بالتمثيل الرمزي هنقول ان الاي زائد البي بتديني سي زائد بي وزي ما انتم ملاحظين كده السهم بتاع التفاعل التام هو سهم في اتجاه واحد فقط الاتجاه الطردي تفاعل المتفاعلات لما تتحول لنواتج من الشمال لليمين ده بنسميه الاتجاه الطردي او بمعنى ادق تعبير ادق يعني من المتفاعلات للنواتج هو ده الاتجاه الطردي طب لما نيجي نمثل بقى التفاعل العكسي التمثيل الرمزي هنقول ان ال A زائد ال B ممكن ان هي تديني C زائد ال D بس برضه ال C زائد ال D ممكن ترجع تاني وتديني ال A زائد ال B عشان كده السهم بيكون ايه آه، مزدوج الاتجاه كده في اتجاه طردي واتجاه ايه عكسي تمام مش هنا طيب انا لما يجي لي معادله اعرف ازاي اذا كانت المعادله دي تفاعل تام ولا تفاعل انعكاسي من غير السهم من غير ما اعتمد على على شكل السهم تمام اهم ميزه التفاعل التام يا جماعه هو خروج احد النواتج من حيز التفاعل على هيئه غاز ماشي تخيل كده وانت بتعمل سندوتش الجبنه الرومي راح الجبنه الرومي طلعت تجري وسابت لك الشقه هل هتقدر النواتج تتفاعل مع بعض وتيجي متفاعلات؟ ليه؟ عشان في احد النواتج هرب، نفس الفكره هنا برضه، اذا خرج احد النواتج من حيز التفاعل على هيئه غاز، في الحاله دي إيه اللي بيحصل مما يمنع اتحاد النواتج مره اخرى لتكوين متفاعلات، النواتج هتتحد ازاي اذا كان واحد منهم هرب؟ هو خلاص يا ايه ده انت كده بتقول حاجه وعكسها انا بقول لك هو هرب وانت بتقول لي كثفه مين انت كثفه مين هرب لو عرفت تجسفه خلاص يبقى ما عرفتش ماشي يبقى اذا كانت النواه هربت منك ما قدرتش تسيطر عليها ده بيمنع تفاعل الايه العكس زي بالظبط كده لما تفاعل بالظبط كده لما يخرج سي او 2 ماشي مش هينفع بقى ترجعه تاني تمام لما يخرج غاز عموما من حيث التفاعل ده بيدل على ان تفاعل ايه تاني ان الايه زائد ال B بتديك C زائد D لكن انا بشوف ال D ايه بتخرج من حيز التفاعل على هيئه غاز فانا جيت بقى عاوز اوصل للايه والبي تاني لازم ال D تكون موجوده بس الواقع ان ال D ايه هربت من حيز التفاعل على هيئه غاز بعض التفاعلات او بعض الاسئله بيجي لك يروح مطلع لك في نواتج غاز وبس يقول لك في إيه، اناء مغلق بالظبط كده طيب، انا اقصد ان الغازات ما هربتش الغازات لسه في التفاعل فانت حاجه هتقول مش تفاعل تم تفاعل انعكاسي طيب اهم من التفاعل التامه برضه هو خروج احد النواتج من حيز التفاعل على هيئه راسب واحد يقول لي ازاي الراصد بيخرج من حيز التفاعل انا بشوف الراصد مترصد تحت فعلا موجه ازاي خرج من حيز التفاعل هنتكلم عن الخروج الكيميائي مش الخروج الفيزيائي بالظبط كده هو شكل مركب يمتنع عن التفاعل مع المركبات الاخرى هو كان كان الاول عباره عن ايونات في المحلول كان عباره عن ايونات منتشره في المحلول وبعدين لما ايونات في المحلول اتفاعلت مع ايونات محلول اخر كونت راسب الراسب ده خرج من المحلولين خرج المحلول الاولاني وخرج المحلول الثاني وبقى راسب منعزل غير قابل للدوران تيجي تقول له تعالى تفاعل يقول لك انا ايه ما بفاعلش اي راصد اي عشان هو ما بيدوبش بص كده فخروج احد النواتج من التفاعل على هيئه راسب ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيتخلى عن عن متابعته والنواتج عن عن المحلول انا مش عايزه خلاص انا اتبريت منكم انا عملت راسب وانعزلت مع نفسي خلاص فوجود الراسب في عمود التفاعل ده يعني ان هو ما زال في حيز التفاعل هنوصف في حيز التفاعل ان هو قابل للتفاعل مش بس موجود موجود فيزيائي ماشي نفس الكلام برضه خروج احد النواتج من حيز التفاعل هيئه راسب بيمنع اتحاد النواتج مره اخرى لتكوين الايه المتفاعلات فيمنع التفاعل العكسي ايه زائد ال B بيديك C زائد البي لو ال D دي هربت على هيئه راسب ده برضه بيمنع التفاعل الايه العكسي على فكره الباب التالت ده الباب التالت كله على هذا النمط فهم بس مفيش حاجه بتتحفظ يعني انت مجرد ما تخلص الدرس ده هتبقى تحل الاسئله كلها مش هسيب ولا سؤال والباب الدرس الثاني كده والثالث والرابع كلهم بهذا النظريه الثالث ده على وجه الخصوص سهل وغير بس افهمه صح فلو حد اي نقطه واقفه معايا يوقفني ما حدش يسيبني اكمل من غير ما اكون فاهم كل حاجه طيب تفاعل العكسي بقى ايه اللي بيميزه؟ اكيد العكس طبقا النواتج المتفاعلات في حيز التفاعل او عباره اخرى لا يتكون ناصب ولا يخرج ايه؟ غاز يعني ايه زائد البي بتديني السي زائد الدي والسي زائد الدي ممكن يتحد مره اخرى لان كل حاجه تفاعل بقى أيوة، مش حاجه خرجت وتديني ال A زائد ال B يمكن النواتج انها تتحد مره اخرى تكون متفاعلات فيحصل التفاعل العكسي فتديني الايه زائد الايه ال B ماشي يبقى انت لما يجي لك يا جماعه في الامتحان ميز اذا كان تفاعل تام ولا تفاعل انعكاسي هتبص على النواتج لو النواتج فيها راسب s او غاز g اذا هذه النواتج ايه؟ نواتج التفاعل تام احد النواتج هرب خرج من حيز التفاعل ما لقيتش لقيت النواتج كلها بقى aqueous ماشي او آه، ما فيهاش يعني راسب ولا غاز يبقى اذا في تفاعل ايه؟ انعكاسي تمام؟ جميل جدا انا بيقول لك السؤال السهل بقى التفاعل الفلاني سواء تعرفه او ما تعرفوش خدته ما خدتوش مالكش دعوه التفاعل الفلاني التام تام تعرف له التفاعل التام تقول بسبب خروج احد النواتج من حيز التفاعل على هيئه راسب او غاز لما يمنع اتحاد النواتج مع بعضها تكوين المتفاعلات فيمنع التفاعل ايه العكس لو بقى هو دي التفاعل بعينه هتحدد الراسب وطبعا لو التفاعل مدي الراسب ما ينفعش تقول او غاز لو التفاعل مدي الغاز ما ينفعش تقول او راسب حاجه بديهيه ده مثال مثلا التفاعل قدامكم ده تفاعل انعكاسي ولا تفاعل تام يبقى هو ممكن يقعد يقول لك الامتحان كده على المعادله دي ويقول لك حدد نوع التفاعل مع التفسير هتقول بكل بساطه كده التفاعل تفاعل تام ليه بسبب خروج احد النواتج من حيز التفاعل على هيئه غاز الهيدروجين انا حددت هنا بقى لان المعادله قدامي مما يمنع اتحاد النواتج مع بعضها لتكوين المتفاعلات مره اخرى فيمنع التفاعل ايه العكس آه طبعا مش هحط لك لا مش هينفع عليه لا هو هيحط لك الحاجات الفيزيائيه في الامتحان هيحط لك الحاجات الفيزيائيه انت مش هتطلب مش هتطلب منك تحفظ حاجه ماشي طيب لو انعكاس هيحط لك سهمين لو تام هيحط لك سهم واحد ماشي يعني هو مش هيخبط في الامتحان مش هيبقى تفاعل تام هيحط لك سهمين او العكس ماشي ممكن يشيل لك السهم خلاص يحط لك يساوي ماشي وبعدين هو في الاخر بعد تفسير اكثر ما هو عاوز نوع تفاعل سهله هو عاوز شويه فهم ولا لا طيب إيه التفاعل ده يلا تام ولا انعكاسي ليه تام نفس اللي عليها بالظبط تفاعل تام بسبب خروج احد النواتج من حيز التفاعل هي قاصب ابيض من كلوريد الايه صمت تمام مع اتحاد النواتج مع بعضها شكل المتفاعلات فاهم مع التفاعل على العكس اهم نماذج التفاعل الانعكاسي قلنا بقاء النواتج والمتفاعلات في حيز التفاعل على هيئه ايه ماشي تمام دي ان شاء الله طيب ناخد نفس السؤال بقى على التفاعل الانعكاسي علل التفاعل الفلاني تفاعل انعكاسي هتقول له ايه بسبب بقاء المتفاعلات والنواتج في حيز التفاعل لما يصح اتحادها على بعضها مره اخرى تكوين الايه متفاعلات في حيز التفاعل العكسي الموضوع سهل جدا في البنك جدا التفاعل العكسي طبعا اول ما ظهر المفهوم ده كان لازم يثبته بالتجربه الاول بدل ما ايه ما احنا اي كلام ماشي اول ما ظهر مفهوم التفاعل العكسي كان لازم تجربه تثبت ان العمليه دي بتحصل لان المعتاد هو ان النواه متفاعلات تدي النواتج اما ان النواتج تدين متفاعلات مره ثانيه دي هو كده الغريب في الموضوع فكان لازم قبل ما نتكلم في الموضوع كده نشوف الموضوع بعينينا من خلال التجربه ونبدا نستنتج بقى وايه ونتكلم مع بعض فهناخد بقى تجربه لاثبات ان التفاعل العكسي اصلا بيحصل طبعا المفروض فاكرين العضويه تفاعل الحمض الاسيتيك مع الايثانول عشان يديك الايه الانسرماين تمام كل اللي بيحصل ان الاو اتش دي الاو اتش اللي هنا دي بتاخد ال H اللي هنا وتديك ايه اتش او اتش يتبقى لك من هنا ايه سي اتش 3 سي او صح خد بالك من هنا او فيديك سي اتش 3 سي او او والسي 2 اتش 5 بتتحط الكلام مش هنعرض التفصيل فين في طيب التفاعل له احتمالين يا اما يبقى تفاعل تام يا اما يبقى تفاعل ايه انعكاس صح لو هو تفاعل تام يبقى مش انه اتجاه الطلبي فقط صح طيب والنواتج فقط هي اللي هتبناها في حيز التفاعل صح والمتفاعلات هتستهلك تماما مش هتبقى موجوده انتوا معايا ولا انا استنتج لوحدي صح كده طيب لو هو تفاعل انعكاسي هيمشي على الاتجاه الطردي والعكس فبالتالي النواتج والمتفاعلات هم اللي بينتجوا حيز التفاعل زي ما عرفنا التفاعل العكسي من شويه طب من ضمن المتفاعلات اللي هتبقى هي ايه؟ حمض الخليك اللي انا بقوله لك بالاحمر ده ماشي يبقى تاني التفاعل ده انا هجرب عليه اشوفه تام ولا انعكاسي لو هو تام هيمشي في الاتجاه الطبي بس اللي هو اتجاه تكوين النواتج وبالتالي النواتج بس هي اللي هتبقى موجوده والمتفاعلات هتزول تستهلك لما تتحول كلها للايه؟ للنواتج صح كده؟ ممكن اخليه او اخليه عكسي لا مش انت هتخليه التجربه اللي هتخليه زي ما هتشوف دلوقتي التجربه اللي هتخرج ده طردي او عكسي انا انا يعني بقول شوف التفاعل بطبيعته انا عارف لو حطيت حمض كبريتيك هيمنع التفاعل العكسي يعني ماشي بس احنا دلوقتي لو هنحط حمض كبريتيك انا بشوف دول التفاعل ده بدايته كده بدون تاثير عليه باي مؤثرات خارجيه تام ولا انعكاسي فلو هو تام قلنا هيمشي في الاتجاه الطردي بس والنواتج بس هي اللي هتبقى موجوده ماشي طب لو هو انعكاسي هيمشي في الاتجاه الطردي تحول المتفاعلات الى والعكس تحول النواتج للمتفاعلات وبالتالي من ضمن النواتج اللي هستنتجها ان حمض الخليج انه موجود طب اشمعنى حمض الخليج اللي انا ركزت عليه هتشوف دلوقتي خلاص لا موجود إيه اذا كان التفاعل انعكاسي اصل دلوقتي يا محمد انا دلوقتي عاوز بعمل تجربه مش عارف اذا كانت التفاعل ده تام ولا انعكاس فعاوز اشوف هو تام ولا انعكاس فببدا احط احتمالات والله لو تام هلاقي عندي في اناء التفاعل الاستر والميه بس صح ولو هو انعكاسي هلاقي الاستر والميه والحمض والكحول لان هو انعكاسي المتفاعلات والنواتج تبقى في حيز التفاعل مش ده تعرف لا في في ان ان جزء من الحمض والايثانول تحول الى ايه؟ لاستر وميه لو كان مفيش حاجه حصلت كان حيز التفاعل فيه ايه؟ فيه المتفاعلات فقط يعني انت لو حطيت رمله وميه في انبوبه الاختبار هيديك ايه؟ رمله وميه هل في اي نواتج جديده هتظهر؟ مفيش نواتج جديده هتظهر لا يبقى التفاعل تام مش انعكاسي ماشي يعني الاستر والميه في هذه الحاله في حاله ان الحيز التفاعل يحتوي فقط على الاستر والميه الاستر والميه بس هم اللي موجودين يعني كل المتفاعلات اتحولت لنواتج والنواتج لا تستطيع الاتحاد لتكوين المتفاعلات مره اخرى. هو عندنا دلوقتي الحمض والحلم بيتحدى في الاستر والميه. جميل. ازاي بيفضلوا موجودين؟ ما هو ده بقى ده بقى ده عكس الفرق الانعكاسي ازاي بيفضلوا موجودين ان الاستر والميه بعد ما يتكونوا بيتحدوا مع بعض مره ثانيه ويديك حمض وكحول بدون ان تستهلك المتفاعلات وبدون ان تستهلك النواتج هو الالتزام عليه إيه يا جماعه ان انا عندي عمليتين الاثنين بيحصلوا لا يمكن اتحاد النواتج وتكوين المتفاعلات مره اخرى يسمى اتجاه تكوين النواتج باتجاه الايه؟ الطرد جميل طيب في التفاعل العكسي لا ال A زائد ال B بتديني C زائد D وده بنسميه التفاعل الطردي وممكن النواتج تتحد اللي هو C زائد دي ترجع مره اخرى تتحد مع بعضها عشان تديني الاي والبي وده بنسميه التفاعل الايه العكسي التفاعل الطردي هو اتحاد المتفاعلات لتكوين النواتج عشان تتلخبط لما المتفاعلات مع بعضها دي النواتج الاتجاه اسمه ايه التفاعل الطردي اما التفاعل العكسي هو اتحاد النواتج لتكوين الايه المتفاعلات في حد عنده اي مشاكل في الكام كلمه اللي دول؟ طيب التمثيل بين التفاعلات الكيميائيه طبعا المخيم الكلام ده ازاي عن طريق عباد الشمس ورقه عباد الشمس لما كان الكافيه علينا كاسي كان الوسط فيه فيه استر وميه اللي هي النواتج والنواتج دي بتاخد ايه كحول وحمض الحمض ده هو اللي خمر ورقه عباد الشمس فلو لم يكن الحمض ده موجود ما كانتش ورقه عباد الشمس احمرت صح يعني لو كان التفاعل تام كانت النواتج بس هي اللي موجوده والنواتج اصلا متعدده التاثير فما كانتش هتغير لون الايه لون الورق لكن عشان لون الورق اتغير فاستنتجت ان الايه هذا عامل ازاي بالظبط ادي المحور الرأسي وده المحور الأفقي هنا التركيز وهنا الزمن ادي المتفاعلات بدأ التركيز عالي جدا وبدأت تقل تقل تقل صح دي الايه متفاعلات ولاحظوا ان يقل تركيزها دي نقطة مشتركة في أي تفاعل تقترب من الصفر دي نقطة مميزة للتفاعل التام لما تركيز المتفاعلات يقرب من الصفر يبقى أنا في تفاعل تام مش انعكاسي طب النواتج بص هو احنا بنقوله بيستهلك تماما لكن هو في واقع في واقع التفاعل مفيش حاجة مطلقة فلما بيقترب جدا من الصفر يبقى أنا تفاعل تام ماشي طيب برضه نفس الكلام في النواتج بتبدا صفر وتبدا تعلى تعلى تعلى ودي هنقول عليها منحنى الايه؟ إيه النواتج وتركيزها بيزيد خلاص كده يا جماعه طب التفاعل اللي قدامي ده تفاعل تام ولا انعكاسي تام ليه لان تركيز المتفاعلات يقترب من الصفر يبقى انت لما يجي لك منحنى وعاوز تعرف المنحنى ده المنحنى ده تفاعل تام ولا تفاعل انعكاسي بتبص في مكان واحد بس ايه هو المكان ده نهايه منحنى المتفاعلات لو نهايه منحنى المتفاعلات قريب من الصفر يبقى انا تفاعل ايه تام ما تبصش على النواتج خالص تبص على المتفاعلات نهايه منحنى المتفاعلات قريب من الصفر يبقى انا تفاعل تام غير كده غير كده اي احتمال تاني يبقى إيه انعكس على هنتدرب على حياتي كتير دلوقتي ان شاء الله لسه هنتكلم عن ده طول الحصه عناصر المنحنيات ماشي طيب التمييز بين منحنى التفاعل التام والتفاعل العكسي او الانعكاسي بصوا يا جماعه ادي الاربع منحنيات هقعد لكم تخرجوا التفاعل الايه التام منهم التفاعل الاول اهو التفاعل الثاني اهو التفاعل الثالث اهو والتفاعل الرابع اهو مين فيهم تفاعل تام ومين فيهم انعكاسي اللي هو ده تحت على الشمال هو الايه هو التفاعل التام ده انعكاسي ده انعكاسي ده انعكاسي وده ايه وده تام عرفنا منين ده تام بصينا على نهايه منحنى المتفاعلات طب احنا عرفنا منين منحنى المتفاعلات الاحمر ولا الاخضر بالظبط كده اللي بيبدا عالي ويقل ده منحنى المتفاعلات ماشي واللي بيبدا قليل ويكبر ده منحنى النواتج انا عشان اميز التام من الانعكاس ببص على المتفاعلات ولا النواتج المتفاعلات يعني هبص على اللي كان فوق ابتدى ايه يقل اللي ابتدى يقل وقرب من الصفر يبقى ده تفاعل التام غير كده انعكاس شفت ده ابتدى عالي ويقل فعلا بس ما وصلش للصفر ده ابتدى عالي برضه ونقص بس ما وصلش للصفر وده ابتدى عالي ونقص بس ما وصلش للصفر يبقى كل الثلاثه الباقيين دول انعكاسي وهما بقى نعم هنقول بقى الموضوع عن اصلا الدرس كله عباره عن شرح الحته دي ماشي طيب المتفاعلات تستهلك وتقترب من الصفر وده اللي يميز المتفاعل والتفاعل ايه تاني طيب، جميل جدا تعال بقى يا عم عمرو ندخل في الموضوع اللي انت ايه عاوز تسال فيه ايه اللي بيحصل بالظبط صح موضوع ال ال يعني احنا نقصد الاتزان وهنا تركيز المتفاعلات عند الاتزان هيكون اكبر من تركيز النواتج عند الاتزان مفهوم كده يا شباب صح طب كده تركيز المتفاعلات هنا اكبر تعالى ركز عالي وتبدا تنزل تنزل تنزل لحد ما يثبت تركيزها في نقطه مش عند الصفر يعني هي لازم تساعدك في كل المتفاعلات والنواتج تبدا من الصفر تبدا تعلى تعلى تعلى ويسقط برضه تركيزها في نقطه مش عند آه طبعا دي تحل عند الصفر اصلا بدا من الصفر إيه النواتج خلاص كده في نص الاتزان النقطه اللي فاتت عندها تركيز ماشي نص الاتزان فتركيز النواتج كان اعلى من تركيز المتفاعلات عند الاتزان خلاص كده يا جماعه يبقى الخلاصه كلمتين عاوزك تعرفهم آه طبعا تركيز النواتج عند الاتزان دي الخلاصه مهمه جدا جدا اللي فيها صح وغلط ورسومات وكل الحاجات الحلوه دي اثبت تركيز النواتج والمتفاعلات سهل دي تاني نقطه يتساوى ايه اللي يتساوى معدل التفاعل الطردي والعكسي لا يشترط لا يشترط تساوي تركيز النواتج والمتفاعلات لو انت فاهم لحد هنا عادي تفهمت عمليه ازاي طب معدل التفاعل اعرفه ازاي بكل بساطه كده معدل <clears throat> التفاعل الكيميائي هو التغير في كميه المواد المتفاعله في كيف وحده الزمن او في تركيز المواد المتفاعله على الاغلب طبعا انا بقيت التركيز في الغالب يعني ايه يا جماعه بالظبط كده انا لو معايا دلوقتي محلول تركيزه مثلا 2 آه مول خلاص ولقيت المحلول ده لما قرصت عليه الماده بتاعي تتفاعل معاه عمال عمال يقل مثلا بعد اول دقيقه بقى تركيزه مثلا 81 من 10 مول 1.6 من 10 مول فالجزء اللي بيتاخد فين بالعمال عمال يقل ده بيتاخد فين في التفاعل عمال سهله صح فهو ده مقدار التغير في الكميه او في التركيز ووحده الايه الزمن فانت بقى عاوز تجيب الوحده في الثانيه يبقى في الثانيه عاوز تجيب الوحده في الدقيقه يبقى في الدقيقه وهكذا النقطه دي هنشرحها بالتفصيل احنا بناخد المسائل بس عايز افهمك اجمالا يعني ايه معدل لحد ما اشرح لك المسائل بتاعت الثالث بالتفصيل ان شاء الله لسه إيه ما لا معدل الاثنين احنا عند الاتزان يتساوي معدل التفاعل الطردي العكس فده معدل تغير المتفاعل ومعدل تكون الناتجه طبعا في نفس التفاعل معدل ارتفاع الكميه التغير في الكميه على وحده الزمن طبعا زي ما انتم شايفين كلمه الكميه كلمه ايه مطلقه ما تعبرش عن حاجه محدده انا ممكن اقول عدد المولات المتفاعله على وحده الزمن يعني كم مول من من الحمض الاسيتيك بيتفاعل في الثانيه الواحده ده اسمه معدل لسه هقول حسابات هقول لك يعني ماشي بس انا المفهوم يعني ايه معدل ممكن احسب حجم الغاز المتصاعد على وحده الزمن يعني مثلا لما بفعل المدرسه مع الاتش سي ال مش بتصاعد مش بتصاعد H 2 صح ال H 2 اللي بيتصاعد ده حجمه في الثانيه الواحده حجمه المتكون منه في الثانيه الواحده هو معدل ممكن اعتبره معدل التفاعل صح انا مش عارف بالظبط كده يعني اي تغير في التفاعل ارصده على وحده الزمن اقدر اسميه معدل كتله الماده المتفاعله على وحده الزمن لو افترضنا ان انت كشخص متفاعل وان سندوتشات متفاعل تاني صح انت بتهضم بتهضم سندوتشات دي قد ايه والله انت بتاكل مثلا ربع 100 جرام في الخمس دقائق ده معدل الاكل وهكذا معدل الدوران مثلا والله بيدوب مثلا 5 جرام مثلا في, في نص ثانيه مثلا وهكذا فكميه المعدل هي تغير في وحده الكميه كميه بتكون غالبا التركيز في وحده الزمن قد ايه التركيز بيتغير قد ايه تركيز المتفاعل بيقل او قد ايه تركيز النواتج بيزيد صح كده او قد ايه متفاعل معين من المتفاعلات كتلته بتقل او قد ايه متفاعل معين ناتج معين من النواتج حجمه بيزيد ماشي كلمه المعدل كلمه واسعه عشان كده هو في السؤال هيحدد لك هات لي معدل بوحده المول على الثانيه هيصبح طيب هنا ايه بقى تجيب له عدد المولات المتفاعله او الناتجه على حسب النقطه اللي لك في وحده الزمن اه طبعا ماشي بيساوي بعض لو الماده واللي خارج منها متساوي زي ما هناخد في المسائل فساعات بيقول لك هات المعدل بوحده الجرام على الثانيه يبقى هتجيب كتله على الزمن ثانيه هتلاقي وحده اللتر على الدقيقه يبقى الحجم وهكذا معدل تفاعل الكميه هو التيار في الكميه على وحده الزمن اللي ممكن اقول بقى عدد المولات المتفاعله على وحده الزمن في الحاله دي الوحده هتكون ايه مول على الثانيه طب لو لو حجم الغاز المتصاعد على وحده الزمن هتبقى ايه جريت على الثانيه طب لو لو مثلا كتله الماده المتفاعله على وحده الزمن جرام على الثانيه وهكذا هو هيحدد لك المساله انا عاوزها وحده فيها تمام طيب المسائل بقى المسائل اللي بيحصل فيها وقت المسائل اللي هنتكلم عليها تعال نقسم التفاعلات الكيميائيه تبعا المعدل ده هنقسم التفاعلات الكيميائيه قسمه كبيره الى إيه تفاعلات تامه وانعكاسيه صح؟ طيب التفاعلات الكيميائيه ممكن اقسمها من باب او من زاويه سرعه حدوثها الى ثلاث اقسام تفاعلات لحظيه تفاعلات بطيئه نسبيا واخيرا تفاعلات بسيطه جدا التفاعلات اللحظيه زي ما احنا خدنا في الباب الثاني كنا بنحط كلوريد صوديوم على نترات صدى يديك كلوريد صدى الابيض وانت واقف مجرد ما يلمسوا بعض تفاعل لحظي تفاعلات بسيطه نسبيا يعني بالنسبه للحظيه طبعا هي بسيطه والا هي الواقع مش بسيطه ولا حاجه كل التفاعلات اللي بتنتج الناتج بتاعها وانت مجرد خلطه يعني كل التفاعلات اللي بتديك نواتج بمجرد خلطه المتفاعلات تسمعها تفاعل لحظي ماشي مش مش محصوره لا كده جدا لا هي بتاخد وقت يسير ليه تفاعل الزيت مع السكر كده عشان تكون صابون وجليسرين ماشي لا تكون الصابون ده بقى بسيط جدا ده بياخد شهور قاعد تكوين ظل اليه الخليج ماشي يا جماعه دي حته سريعه كده يعني ما فيهاش تفاصيل خالص عاده لما تكون التغيرات اللحظيه بين المحاليل ده غير طبعا محلول مع محلول ليه؟ لان المحلول بيبقى جواه الايونات مدفوكة جاهزه فمجرد ما تاخد المحلول مع المحلول الموجب بيروح مع السالب والسالب بيروح مع الموجب ويتكون الرسم لو هيتكون او هيديك الايه؟ الناتج تفاعل سلوك من المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك ليس من التفاعلات اللحظيه مش معنى النقطتين دول هجيبهم متصلين كده عشان هيقولوا في الاسئله بس عشان ما تشوف الاسئله ما تتلخبطش يعني هو مش مش مش مش جايين بالصوره كده في المنهج يعني خلاص دي حاجه ليك انت وانت بتحب بص انا مش لو في نسبي ولا لحظي مش هقدر ارسمها لحظي ولا بطيء الشكل مش هسالك عليه في حد ذاته هو اصلا الحاجات مش بترسم على لحظي بالظبط هي ملهاش وحده زمنيه بترسم على اساس اتفضل مفيش وحده زمنيه يعني مثلا مش لك تفاعل بيحصل مثلا في 1 في 10 اساليب 5 من الثانيه بتفاعل لحظي آه. خلاص هو بس يوصلك خلاص او يوصلك فكره ان في تفاعل بيحصل بمجرد الخلط والتفاعل بياخد بعض الوقت دقائق او ثواني والتفاعل لا بياخد شهور وضرب لك مثال على كل واحد هو ده المثال بس اللي انت محتاجه بالظبط كده اي أيوة، تمام مالكش ارقام ولا تباين عامه يعني. ماشي طيب ايه بقى العوامل اللي بتحدد اذا كان التفاعل ده سريع ولا بطيء او بتزود سرعته او بتقلل سرعته التفاعل الواحد التفاعل الواحد قد يكون يحدث ظروف معينه بسرعه معينه ونفس التفاعل يحدث ظروف مختلفه بسرعه اقل او بسرعه آه، آه، اكبر ماشي ازاي بقى ايه العوامل اللي بتاثر على معدل التفاعل الكيميائي حاجات كتيره بقى منها تركيز طبعا قال لك اول حاجه طبيعه المواد المتفاعله طبعا ده اكيد ماشي آه، ايونات ولا مش ايونات ماشي ولا سهميه ماشي حجمها كبير ومساحه سطحها صغيره ولا مساحه كبيره زي ما هنشرح التركيز ماشي ودرجه الحراره اللي بيتم فيها التفاعل <clears throat> والعامل الحساس لو موجود او مش موجود واخيرا الايه الضوء ودي الجديد عليك في الموضوع ماشي هو عايز تفاعل من كشف الحوار يعني اللي هو ايه ما بيشتغلش يعني اللي هو ايه اعمله في اعمل المعادله في اعمل تفاعل يعني عايز تفاعل معين حيز حيز يا باشا بص كلمه حيز هي ظروف التفاعل حيز التفاعل اللي هي ظروف التفاعل فظروف التفاعل كلمه عامه لما جينا نفصصها لقينا هي دي الظروف اللي بتاثر ماشي طب طبيعه المواد المتفاعله يا جماعه طبيعه المواد المتفاعله تشمل نقطتين النقطه الاولى نوع الروابط اللي ما بين المواد المتفاعله والنقطه الثانيه مساحه سطح المواد المتفاعله تعالى يعني كده نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده اولا كده نوع الروابط خدنا في الاول الاضويه خالص معلومه بديهيه وسهله جدا مش عايزين نضيع فيها وقت ان المركبات يا اما ايونيه يا اما تساهم وان معدل التفاعل الايوني اكيد لحظي ومعدل التساهم بطيء نسبيا وسبب ده ان المواد المتفاعله بتكون في صوره ايونيه تتفاعل مجرد خلطها لكن هنا الجزيئات بتكون كبيره الحجم تاخد وقت على ما يتم التفاعل وده طبعا لان جزيء كبير الحجم يا جماعه بالنسبه للمواد العضويه بيكون موقع التفاعل موقع محدد في الجزيء مش كل الجزيء فبالتالي احتماليه تصادم الماده المتفاعله مع موقع التفاعل المحدد بتكون احتماليه مش كبيره جدا زي تصادم الايونات يعني مثلا لو انت عندك جزيء الكين فيه 10 ذرات والرابطه الثنائيه ما بين الاولى والثانيه الكربون الاولى والثانيه صح فمن اول الكربون الثانيه لحد العشره هتوجد رابطه ايه ثنائيه فتصادم جزيئات المواد المتفاعله ولكن البروم مثلا مع اي ذره من الذرات من الثالثه بقى العشره اللي هي الثنائيه دي مش هيتم فيها تفاعل فكل دي بيقلل من سرعه حدوث الايه حدوث التفاعل وصلت لازم تتصادم في مكان الرابطه لكن هذا الامنيه لا الموضوع بسيط جدا الكائنات كلها هتتفاعل ماشي لو كلها صح مع صغير طبعا مثال امثله الباب الثاني مليان خد له اي معادله باب ثاني وتضايقه لكن هو ركز معاك طبعا في الباب في المثال ده فانت حاول المثال ده تحديدا تحفظه مثال فعلا نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم عشان يديك نترات صوديوم وراسب ابيض من كلوريد الايه الفضه وطبعا امثله المركبات التساهمية يعني لا تحصى اي تفاعل تفاعل البروم مثلا مع الايثين ولا يعني. ولا خليك تفاعل في الباب هنا عشان ما تحفظش امثله كتير تفاعل الحمض والكحول عشان يديك الاستر والمية طيب يبقى احنا كده اول عامل من العوامل المؤثره على معدل اسرع التفاعل الكيميائي كان طيب، نوع الروابط وخلصنا نوع الروابط اتكلمنا عليها ماشي تعالى نتكلم عن مساحه السطح بقى طبعا ساعات السطح هو بديهي جدا انت لو حطيت كتله من الملح حجر كده من ملح في الميه وجيت تدوبه ولو بشرت الحجر ده او فتته وبعدين جيت تدوبه يهما اسرع في الدوران اكيد متفتت اشمعنى بقى متفتت بص يا سيدي شايف انت المكعب ده المكعب ده احنا فتتناه لمكعبات صغيره بثمان مكعبات صغيره صح مساحه السطح المعرضه للذرات للذرات الجزيئات الخضراء دي في حاله المكعب كاملا اكبر ولا في حاله المكعبات الثمانيه المنفصله اكبر فين المساحه الاكبر مكعبات صغيره صح انتوا مش فاهمين ليه طب هضرب لك مثال تاني خد مثال التاني ده ده مكعب صح ابعاده 2 في 2 في 2 لو جيت تحسب مساحه السطح هتجيب مساحه سطح الوجه الواحد في 6 صح طب مساحه سطح الوجه الواحد في كام 2 في 2 صح في 6 ب 4 ده وجه الواحد في 6 اوجه في 6 اوجه ب 24 اذا مساحه سطح المكعب ده كام 24 سم مربع تعال ناخد نفس المكعب بس يعني نقسمه كده مكعبات كل واحد منها واحد في واحد جبنا جديده بالظبط كده جبت وجوه جديده الاوجه الداخليه او بلاش بقى الاوجه الداخليه الاجزاء الداخليه من المكعب اصبحت اوجه معرضه للتفاعل صح فقسمناها قطعناها فبقى اللي جوه معرض خلاص فبالتالي ايه مساحه السطح شايفين واحد في واحد مساحه ايه الوجه الواحد في سته عشان اجيب مساحه اوجه مكعب الواحد في ثمانيه لما ده مكعب الواحد فاداني 8 40 سم مربع ضعف مساحه السطح تقريبا مع انه ما غيرش اي حاجه في الكتله ماشي هي نفس الكتله بس قطعتها اديك مثال اسهل الاله الحاسه بتاعتك مش فيها غطا وجسم لو يعني انا قلت لك اقفل إيه الاله الحاسه حط الغطا على الجسم عرض تدهنها بلون اي لون معاك هتدهن الوش الاعلى الوجه العلوي من الغطا مع الوجه السفلي من الجسم صح طب لو قلت لك فك الغطا عن الجسم وادهن كل الاوجه المعرضه هتدهن الغطا وجه علوي وداخلي صح وتدهن الجسم زراير وظهر فبقى عندك كميه الدهان المستخدمه اكبر ولا اقل معنى تركيب فرقه حسب نفس الفكره هنا بالظبط يعني شوف احنا هنا وضحناها رياضيا مش هنكتر عن التوضيح ده وضحناها كده بس الوقت يعني الخلاصه ان يعني كلما آه، زادت مساحه السطح المعادله التفاعل كانت مساحه كانت معادله التفاعل ايه؟ اصح فاهم شكل الخلاصه يا جماعه؟ كلما زادت مساحه السطح المعادله التفاعل بين المعادله المتفاعله كلما كان معدل التفاعل اصح يبقى احنا بنعمل علاقه كده ما بين معدل التفاعل ومساحه السطح المعادله للتفاعل العلاقه علاقه ايه؟ طرديه صح؟ اذا إيه السهم هيبقى شكله عامل ازاي؟ كده المثال المشهور بقى اللي انتوا واخدينه من سبعه ابتدائي لو جبت مسحوق الخالصين مع حمض الهيدروكلوريك ولا لو جبت قطعه من الخالصين نفس الكتله مع حمض الهيدروكلوريك ايهما يتفاعل اسرع المسحوق فاكرين طيب, طيب، كتله الم... تعالوا بقى ناخد السؤال ده لو ده منحنى ركز بقى ماشي على محور الراس كتله المغنيسيوم وعلى ناخد افق الزمن ورسم لك منحنى يعبر عن كتله المغنيسيوم مرور الوقت تفاعل المغنيسيوم مع حمض الاتش سي ال رسم لك كتله المغنيسيوم على الراسي والزمن على الافق وقال لك في احد الاحتمالات كانت كتله المغنيسيوم بتقل بالمعدل ده وفي الاحتمال الثاني كان كتله المانيسيوم بتقلب المعدل ده وسالك السؤال ده التفاعل اكس او التفاعل في ظروف اكس هو التفاعل في ظروف واي بفضل تساوي الكتلتين في التفاعلين اي تفاعلين بيحتوي على مسحوق المغنيسيوم وايهما بيحتوي على قطع المغنيسيوم اه، ال Y مسحوق والاكس ايه قطع بالظبط كده ال Y هو المسحوق ليه يا جماعه عشان التفاعل انتهى في وقت اقل لكن الاكس ايه هي القطعه لان التفاعل انتهى في وقت ايه واضحه يا جماعه الاسئله بتيجي بالصوره دي فأنت تبقى فاهم قوي انت انت بتجاوب ازاي يعني لو انت ما فيهوش اي حفظ بس تبقى فاهم كويس جدا انت بتعمل ايه كده من العوامل المؤثره على عدد التفاعل الكمية خلصنا نوع الروابط وخلصنا ايه مساحة السطح تعال نتكلم على التركيز بقى لو افترضنا كده ده شكلين الشكل اللي فوق ده الجزيئات البرتقاليه تتفاعل مع الجزيئات الزرقاء خلاص وانت عندك اليمين شكل ويسار الشكل فين التفاعل المكان هيتم فيه المعادله الاسرع اللي على الشمال هنا صح طب وتحت فين التفاعل اللي هيتم المعادله الاسرع اللي على اليمين يبقى اذا كلما زاد عدد جزيئات المواد المتفاعله كل ما كان المعدل ايه هذا المشكله دي كل ما الجزيئات المتفاعله كترت كل ما كان معدل التفاعل اسرع عدد الجزيئات المتفاعله اللي بنعبر عنها بالكيمياء ايه؟ التركيز العصير المركز هو ايه هو اللي فيه عدد من ثمار الفاكهه دايبه في نفس الحجم اكتر لتر ميه دايب فيه 10 حبات مانجا ولا لتر ميه دايب فيه حبتين مين فيهم مركز اكتر اللي دايب فيه 10 فزياده العدد بتاع الماده المذابه زود التركيز ونفس الفكره برضه زياده عدد الجزيئات المتفاعله هو هو زياده تركيز الجزيئات المتفاعله إيه الخلاصه ان يعني كل ما زاد التركيز يعني كان التركيز زياده هنا والتركيز زياده هنا كان معدل التفاعل ايه اسرع طيب زياده التركيز معناها زياده عدد الجزيئات المتفاعله والتفاعلات الكيميائيه زيها زي اي حاجه فيها فرص تصادم وفرص عدم تصادم فبالتالي فرص التصادم بتزيد وبالتالي معدل التفاعل ايه بيزيد ماشي هو ده يعني مثال هنا فرصه التصاغر هنا قليله يعني الجزيئات بتتحرك حركه عشوائيه الجزيئات مش فاهمه يعني الجزيئه مش بيروح مثلا اللي هيتفاعل معاه كده ويروح منشل عليه ورايح لا يعني الجزيئات بتتحرك لو خبطوا في بعض لو تصادموا مع بعض تصادم فعال يعني تصادم ينتج عنه آه، جزيء جديد او ينتج عنه ناتج بيتفاعل غير كده يتفاعلوش فالاحتمالات هنا طبعا اكيد اكتر بكتير من الاحتمالات هنا بسبب التركيز هنا اعلى من التركيز هنا يعني كلما زاد التركيز كلما زاد ايه معدل التفاعل فايه مشاكل يا في الحته دي اذا زياده التركيز معناها زياده عدد الجزيئات في وسط التفاعل وبالتالي زياده احتمالات التصادم الفعاله وبالتالي زياده معدل الايه التفاعل كان ده طبعا يعني صح نقص التركيز ها عدد الجزيئات مع تكرارات التصادم وبالتالي ناقص العدد التفاعل يعني. كويس خالص كده خلصنا في العوامل المؤثره النوع الروابط ومساحه السطح والتركيز هنتكلم على درجة الحرارة بكل بساطه كده يا جماعه انا بيبقى عندي جزيئات في وصفين التفاعل الجزيئات دي لن تدخل الى خط التفاعل طبعا انا ده خط ده خط كده كروكي عشان بس تفهموا يعني ما ينفعش اتفاعل الا لما تعدي الحاجز الاحمر ده طب الحاجز الاحمر ده هتعديه ازاي لما تاخد طاقه طب تاخد طاقه باي وسيله بقى بال UV بالحراره ده مش مش موضوع يعني. المهم ان الجزيء ده هياخد طاقه الطاقه اللي خدها دي هتخليه يتحرك بس دي اقفز عارف عمال يخبط في الجدار مش عارف يعدي صح؟ طب الجزء اللي تاني زودنا عليه الطاقه شويه هنلاقيه اه القفزه بتاعته عاليه شويه بس برضه مش عارف يعدي الحاجز طب اللي بعده الطاقه اه طاقته اكبر بس برضه مش عارف يعدي مع ذلك ان في حد معين لازم يزيد عنه طب ده نفس المشكله بيقابل نفس المشكله مش عارف اه مع لازم بذل مجهود قوي جدا بس مش عارف يخش في التفاح التعامل التاني ده بقى اه ده هيعدي بقى ماشي ده كده ايه دخل في التفاح <laughs> طب التعامل ده ده دخل في التفاعل اهو ماشي ليه؟ لانه معاه طاقه وده دخل في التفاعل برضه جميل كده يبقى هنقدر نقول ايه ان ان الخط او الحد ده بنسميه طاقه التنشيط ايه هي طاقه التنشيط بقى طاقه التنشيط هي الحد الادنى من الطاقه التي يجب ان يمتلكها الجزيء حتى يتفاعل آه والمنهج هيسألني دلوقتي فيستغل طيب، آه. الفرصه آه علشان ربنا يكرمك وتجيب على الدرجات اهم حاجه بس ما تدخلوش علينا بالايه بالاشتراك في القناه عشان تدعمونا عشان نقدر نجيب كل حاجه جديده واللايك ما تنساش وسلام وفي اخر الفيديو بقى ايه نتمنى يكون عجبك سلام